Okay guys, Assalamualaikum, aku Daniel So hari ni apa video apa yang aku nak buat Konten apa yang aku nak buat Aku nak cakap pasal isu um... Um, Film babi uh, Ni aku dengar eh, betul-betul babi Isu film babi yang diarahkan direct oleh uh, ah, Namri Film ni dapat betul-betul kecaman, kritikan dekat negara kita Aku tak nak cakap apa, takut nanti aku nak kecam Dia isu ni sensitif sebab um, filem babi ni dia menceritakan tentang isu perkawaman antara um, antara Malay, uh, Indian dengan Chinese. So ada satu ada seorang uh, politician ni dia dibuat polis report um, isu pasal poster je aku aku tunjuk posternya. Um, dan poster tu dia macam tunjukkan ada uh, tak salah Melayu babi kot. Jap ya. uh, so poster dia macam ni Pak. so nanti aku tunjukkan dalam video lah dia ada macam cakap Melayu babi uh, India keling macam-macam Cina babi so banyaklah dalam ni ma macam isu menyentuh tapi yang kalau kita ambil daripada sud sudut uh, positif filem ni sebenarnya dia nak uh, bersuara yang negara kita ni full macam kita selalu sangat resis kita macam selalu sangat bergaduh antara sesama kaum macam um, kita macam Malay gaduh dengan Indian macam Chinese gaduh dengan Malay so negara kita ni tak boleh lari so apa yang Nemi buat ni kalau aku ambil daripada sudut positif dia nak menegur dengan cara berkarya tapi kalau walau macam mana pun walau bagaimana pun um, kalau dia kalau dia minta kebenaran daripada LPF pun aku totally aku akan cakap filem ni takkan takkan di proof lah untuk untuk tayangkan dekat Malaysia sebab apa kan uh, negara kita ni sensitif tau so kita tak boleh nak menyentuh sangat bab-bab isu politik perkauman ke ataupun sebagainya lah so um, kalau aku cakap pun jujur eh filem kat negara kita ni uh, Okay so guys tadi aku letak mikrofon jauh So ni aku akan letak mikrofon tutup kat mulut aku So okay Kalau aku nak sentuh pasal tadi Tadi aku cakap uh, kalau nak diikutkan dekat Malaysia ni Tayangan filem-filem yang uh, untuk consumer orang bersuara tentang um, Macam isu-isu semasa kan betul aku cakap susah betul nak dapat approval susah betul nak dapat kebenaran untuk ditayangkan dekat Malaysia ni sebab apa tahu um, negara kita ni penuh dengan kalau aku nak cakap pun aku risaulah kena kecam aku minta maaf awal-awal aku dia macam kita filem kat Malaysia ni susah untuk orang-orang pengkarya dekat Malaysia ni susah untuk bersuara tentang isu apa yang berlaku dekat Malaysia ni macam adalah certain-certain isu tu aku tak nak cakap apa-apa isu macam isu isu yang paling dekat dengan negara kita ni isu perkauman lah politik um, kerajaan so memang negara kita tak boleh lari daripada isu tu <clears throat> apa aku yang cak- aku, apa yang aku nak cakap ni aku selut dengan Demi memang cara dia untuk menegur tentang isu ni dia melalui filem ataupun melalui lagu. Aku kenal Namwi ni daripada filem filem babi lah. Aku baru tahu, baru tahu dia ni siapa. Bila dia explain tadi aku baru tengok video dia pukul 8 tadi kot memang betul-betul dia dia terkilan jugalah dis, uh, disappoint lah um, pasal isu ada yang reportkan dia uh, reportkan polis pasal poster dia dia dah bagi tahu pasal poster satu satu film tu um, ya yeah. kalau kita ambil sudut positif pun filem ni ada ada ada ada bagus juga dia macam nak tegur buat apa kita uh, dia racist kan antara tiga kaum dekat sekolah ni Aku tak aku tengok trailer je. Movie full movie kita boleh tengok sebab filem ni tak ditayangkan kat Malaysia. Har aku haraplah um, aku dapat tengok filem ni. Aku rasa macam filem ni bagus juga lah untuk menegur rakyat-rakyat kita ni yang asyik bergaduh je. So tu je lah kot sampai sini video aku. Um, aku akan bacakan sedikit macam apa yang terjadi sebenarnya. Tadi aku dengar tadi pasal apa ni kan. So Okay guys, so aku record tambah record lagi. Tadi ada problem sikit. Okay, um, ni aku ambil daripada Free Malaysia Today. Film poster filem babi, Nambi Cetus Provokasi, Pemuda PN Lapor Polis. So, kat sini adalah beberapa sikit artikel kan. Pemuda Perikatan Nasional Wilayah Persekutuan hari ini membuat laporan polis terhadap penyanyi rap Wee Meng Chi ataupun Nam Wee berkenaan poster filem terbarunya yang didakwa menyentuh sensitiviti kaum menyentuh ke? Ah, <laughs> aku tak nak tu dia kena kecam tu aku cakap seelok yang mungkin lah aku bukan nak backup Nam Wee tapi aku rasa cara dia untuk menegur ni sangat bagus sangat orang kata sangat profesional ada certain orang yang tak ada tak ada kelebihan um, seperti mengarah filem ataupun mencipta lagu dia akan menegur secara komen ataupun secara membuat um, artikel kat Twitter ah, dia buat posting di Twitter di Facebook dan sebagainya tapi kalau cara-cara orang yang ada karya seni <clears throat> dia akan cuba sedaya upaya untuk menegur isu tu melalui karyanya supaya orang faham setiap apa yang berlaku setiap sisi-sisi yang berlaku di dalam negara kita ni adalah um, adalah ada yang betul ada yang tak betul boleh jadi juga kita hidup ni penuh dengan penipuan dunia sebenarnya So korang boleh baca lah kat sini beliau berkata pihaknya turut meminta Suruhanjaya Komunikasi dan media-media Malaysia untuk menyekat kandungan berkaitan filem tersebut daripada diakses oleh rakyat Malaysia melalui Facebook, YouTube dan Instagram miliknya. Kesian tu, sumpah aku cakap kesian. Kalau nak diikutkan, babi ni just a, an animal. Bukan apa-apa yang pelik pun. Bagi aku, babi ni binatang. So, rasanya tak ada kalau kita um, tunjukkan dekat orang English pun orang-orang Europe orang-orang um, barat sana kita cakap pig rasanya tak ada benda yang pelik pun tapi kalau sampai je perkataan pig ni bila di translate dekat Malaysia jadi babi so kita akan orang semua akan sensitif eh. betul ke dia buat filem title babi babi betul ke babi uh, dia jadi satu perkataan yang agak orang kata sensitif juga tapi aku tak tahu apa yang sensitifnya just kalau kita ambil positifnya just babi tu lah binatang uh, aku tak nak ulaskan title kita ulaskan pasal apa ni lah tapi aku rasa sampai sini je video aku Mama Azwan berkata um, oh ni ada pasal poster tu Melayu bodoh India keling Cina babi um, <clears throat> Tapi aku kesian jugalah um, Katanya Namui ni dah ditangkap banyak kali kan Ya kot Aku tak tahu aku tak kaji lagi pasal Namui sebelum buat video ni Tapi aku rasa <clears throat> Kalau kalau hidup kita di dunia ini tak ada tak ada kebenaran untuk bersuara Sumpah aku cakap sampai kiamat ataupun sampai mati pun Hidup kita penuh dengan penipuan yang nyata penipuan yang nyata lah betul lah nyata kita tidak dapat kebebasan untuk bersuara uh, itulah uh, memang aku aku akan dapat aku akan dapat bau lah video ni akan dikecam tapi um, aku bukan nak mewakili Nambi aku mewakili sebagai rakyat Malaysia kita kena bersikap open minded kita kena open minded kita kena out of the box kita kena Yelah berfikiran di luar kotak Yang kita fikir adalah film Nemi ni satu karya Dan juga satu cara untuk dia menegur rakyat Malaysia Kenapa um, bergaduh selalu bergaduh selalu resis Kalau ikutkan based on the title uh, Based on dia punya uh, story Dia ada punya trailer um, Ya yeah kalau aku aku harap filem ni tak mengecewakan lah kalau aku dapat dapat tengok secara maybe secara haram lah kalau kita tak boleh tengok secara secara uh, streaming yang yang halal maybe filem ni akan dicuri juga kot so tengoklah nanti kalau ada keluar aku akan tengok kot Uh, so aku shout out aku aku ucapkan congratulations dekat um, Nemi sebab dia berjaya dia adalah salah seorang director yang mampu untuk bersuara, mampu untuk direct sebuah filem yang katanya tidak mendapat modal kembali. Tidak tidak dapat mengaut untung pun sebab filem ni tak ditayangkan kat Malaysia. Kalau ditayangkan pun aku rasa ramai orang tengok dan ramai orang kecam, maka menambahkan sakit hati je nanti. So baik ditayangkan dekat overseas kat luar negara yang di mana dia akan dapat satu pujian yang sangat bagus. So aku cakap ucapkan tahniah lah dekat Nemi. So guys sampai sini saja video aku. If um, like this video just give us um, a thumbs up um, kalau rasa channel ni bagus subscribe lah supaya kita orang dapat reach 1000 uh, subscribers dalam masa yang terdekat before next year before 2021 so ya aku Daniel um, jumpa lagi di video akan datang ok aku nak bagi tahu ni um, Allah tahun depan 2021 Januari kita orang akan keluarkan um, filem baru kita orang Sahabat Titian Takde bukan tiga. Prison Stoney Sahabat Titan tadi Prison Stoney Kita ada pelakon lama Pelakon daripada Halun Hitam Datang balik dekat sahabat Titan tadi So tunggu je lah Ya yeah. Peace Assalamualaikum Aku Daniel uh, Apa ya Escape Apa namanya Aku tak tahulah Terima. Oh Escape in the House Peace Assalamualaikum Dah tengok tu subscribe lah Nak kena ajar ke